internete. Šiandien e, pas mus e, toks rudenėjantis savaitgalis ir e, aš sužinojau, kad mes darysim tokį labai nerealų patiekalą. Žinau, kad yra kepamos bulvės ant iešmo, bet kad bus kepama bulvių košė ant iešmo, čia kažkoks nonsens. Pirmiausia, noriu pasisveikinti naujoje internetinėje erdvėje, kuri prasidėjo sakykime, visai nesenai ir e, žinau, kad Gintaras džiaugiasi kiekvienu nauju atėjusiu į naują kanalą. Tai visų labai laukiam. E, labai džiaugiuosi ir e, galėdamas pristatyti receptą. Tai šio, tas... šio recepto nėra lietuvė. Tai- Bulvių košė ir iešmo nerasit net gulė. O gal čia nebūtų jau košė, gal čia kugelis ant ieško? E, pavadin, kaip pavadinsi, taip nesugadinsi. Tai pradedam? Pabandau. Apsupta miškų šalia paslaptingo Keršio ežero įsikūrusi kaimo turizmo sodyba Svajonių dvaras - tikra polisio oazė. Tai vieta, kur pavargęs kūnas pailsi, nerami siela randa ramybę, o įtemptas protas atokvėpi. Svajonių dvaras - vestuvėms, šeimos šventėms ir polisiui. Tai noriu pasakyti, kad mes iš tų bulvių padarysim jas ant iešmo. Ir... Bulvių košę ir mausim ant iešmo. Pjausim svogūnus. Man visi sako, kad aš pagreitintą uždedu momentą, kai tu pjausti svogūnus. Viskas čia yra tikra. Viską reikia daryti greitai. Kai tą sakė Выстрел должен быть четким и быстрым, а то времени на отдых не останется. Mēs apjaustom plonais griežinėliais kiek galima ploniau, kad jinai visa perkeptų. Jo, baidom, bandysim užkaitinti aliejų. Nu, įkaitintą aliejų sudedam e, mūsų supjaustytus grybus ir svogūnus. Čia tas, kas liko nuo vakar, Functionam kol įsigaruos alkoholis. Dabar į mūsų visą šitą grožį grietinės. Pirmą kartą druskim. Pirmą kartą druskim. Ir apipūdinam. kaip nebūtų keista, bet šitas patiekalas yra biškutėlį tokia restoraninė istorija, patiekiamas restoranuose, kaip e, mėsa aluje. Kai ateina vaikai arba moteris į vyrišką virtuvę iškart gauna darbo. Nuvalom mūsų išvirtas bulės. Nu ką, kepsim Bulviko šiandien iešmo. Darysim, bandysim. Bet darysim. tai čia kaip tau, slabo? <laughs> Nežinau, pažiūrėsim, Ką? pažiūrėsim. Bulviko šiandien iešmo. Kas gali patikėti? Pabandysim padaryti, ar ne gintarai? Aš niekur nemačiau. Jokio YouTube, jokiam Google, niekur. Bulvių košė niešmų. Viskas eina į pabaigą. Ir po to tą košę, nepatikėsit, kepsim ant, ant iešmo. iešmo ant viešmo. Čia tavo kulinarinis eksperimentas. Įdedam, reiškia, šaukštelį svanetiškos druskos, kinzos. Ciperonės šaukštelį. E, įdedam druskos sudedam mūsų smulkiai pjautytus lašinukus. Kaip ir kiekvieną liulę kebabą, kaip mes ir mūsų video, jeigu paieškotų kol kas tik Facebook'e, bet bus ir, manau, YouTube'e, pamatys, kad darant liulę pagrindinis, reiškia, dalykas, kas reikalingas, reikia gerai išmaišyti. Nu va, galiu parodyti, kad tai nepasidarė va lipnimą, tai va, Tai kaip plastelinas. Tokia va. Kiek čia laiko maišiai? Dar kol kas tik tai koksai 10 minučių. O reikia? Koks 15. Ir atmušt? Tai būtinai. Tu turi orą išvalyti iš... Buliuko aš nešnu. Ne, kugelis ant nešnu. Kas čia? Kas? Gintarai, kas? Atspėkit, draugai, kas čia? košė, žiūrėkit krantą, kai jūs nepatikėsit, bet mes iškepsim. Rankas tu aliejų sutepiai. Ja. Tai jau keturi padaryti. Matai, gintarai, pasirodo, pasirodo galima ir bulvių košę uždėti ant iešų. Nu. Priklausomai kas deda, ne? Turbūt čia meistriškumas yra. Tikėt, ne? Nu, šį klausyk čia žinok aš taip pasižiūrėjau, tai realiai tai nei vienam kanale nerasi šito patiekalo recepto. Tai tik tai pas mus kanale galite. Tai tik dėl to reikia pas mus supranti, čia nais. Prenumeruot mūsų kanalą, taip. taip. Čia realiai tai naujovė kažkokia. Gal kas nors gali pasakyti mum, ar matė kur nors tokį patiekalą? Bulvių košė ant iešmo arba kaip norit pavadinkit, kugelis aniešmo. Šiaip tai jis vais kaip, pas mus kaip garnyras prie mėsos aluje, bet kodėl negalėtų, pavyzdžiui, būti uh, bulvių košė aniešmo su kotletais aniešmo. Mes taip galėsim pabandyti padaryti. Turbūt paslaptis yra viena tame ir tai, kad reikia mokėti iškepti. Guru gintarai, kas sakė, kad negalima bulvių košės niešmo? Tas, kuris kur sakė, kad kotleto negalima niešmo, ne? Nu, čia yra tokių žmonių kategorija, kurie e, netiki tokiais dalykais, bet mes esam kaip tie, kaip ten tokia laida, mitų griuvėjai, ne? Jo, jo, mes. Tiesiog... Mes griausim mitus šį kartą ir iškepsim to, to, bulvių košę. <laughs> Ne, ne bulvės ant iešmo, bulvių košė. Pas mus šie iešmai vieninteliai ir nepakartojami. E, Aš tai sakyčiau, kad, o, kaip gražiai jau skrunda. Galima būtų šį patekalą naudoti kaip ir pirmą. Jo, gali iš tikrųjų padaryti grybų padažą. Grietinės, ne... pirgučio. Tu Ko turi... tau nekugelis? Tai dabar įsivaizduoju, visi laukia, kaip tau bulvės tos nukris nuo iešmo. Norėtumėte, ne? Na, jaučiu, čia pusę laukia dabar ir žiūri. Nu, kada tau nukris, kada tau nukris čia visi laukia. Žinai, ta bulvių košė, jinai yra kitokia, nes jinai gauna dūmo, nes iš lašinuko, kuris yra tenais viduj, ištirpęs lašas nukrenta ant žaryjų, jisai skleidžia savo dūmą. Ir tas dūmas ateina į mūsų bulvių košę, kurią mes greitai valgysim. Jūs dabar seilę varvinkit, nes mes greitai valgysim. Ir mum nenukrito. <laughs> bulvių košė lauža. Štai koks tas patiekalas. Jorkis jau pirmas prie patiekalo. Taigi, jeigu norite ir toliau pamatyti tokių originalių receptų, mūsų vyriškos virtuvės, kaip bulvių košien iešmo, kur nerasite nei vienam kanale, prenumeruokite mūsų kanalą, E, registruokitės į Facebook grupę Pasaulio patekalai gaminame Kazanę ir visada gausite labai naudingų patarimų ir skanių patekalų receptų, video receptų.